大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。那今天第五十四讲，智慧没价值，这是神要对你说的话哦。智慧是不是真的没有价值呢？ 得智慧甚是得金子，选聪明强如选银子。心中有智慧，必称为通达人；嘴中的甜言加增人的学问。人有智慧，就有生命的泉源。愚昧人必被愚昧惩治。 智慧人的心教训他的口，又使他的嘴增长学问。那是一个对比，智慧人跟愚昧人。不过他就有更多的描述，就是你是一个智慧人，你就等于是一个通达人，你就可以明理，你看通事情。你是智慧有，你就有生命的泉源，就好像是一个属于属灵的人。 你是智慧人，你就增加学问，就好像你就是一个学问人，所以智慧人就可以带来的是通达人、生命的人，还有有学问的人。而假如是愚昧人，你可能就是被你的愚昧所害的。所以这个很明显的就是在诗篇箴言里面，我们常常都会听人说，就是要做一个呃智慧的人。 然后我们作为基督徒也常常被教导作为智慧的人，但是我们在今天的这个现实环境里面，我们是有智慧的人，还是啊有这个要经营？所以你要聪明智慧啊，金和银摆在你面前啊，你要选择什么呢？那说现实的一个角度来说，不是一刀砍下去啊，你选智慧，然后或者是不选经营。 现实的角度不是二分为一，而实实在在的，我们人活着呢，我们有身心灵的一个人嘛，我们需要的就是说我们有智慧想东西，但是我们身体需要活下去，我们还是需要有这个经营才能活下去的，所以这个不是一刀砍的，但是我们在当中呢，就可以在当中，嗯，应该是说，呃，呃，假如是说我们有这个智慧。 但是你没有经营，你怎么活下去呢？单单有智慧，你怎么活下去，对不对？但是你有智慧，但是，你有经营，哦，相反，你有经营啊，但是你没有智慧，钱多多，但是你不会用，你乱用， <laughs> 也是一个问题。所以这两者，哦，它都是需要，呃，存在，也是你需要。 那所以今天我们这样的分享，就是说不是二，呃，分为一砍下去，但是我们只是在当中，啊，来强调一点，因为经文告诉我们什么是智慧胜于，也就是说它比较好胜于啊过于，也就是说我们要看的就是说你在智慧啊。 跟这个经营的一个比较的单额，你是在做一个先后的选择，啊，你是在做轻重的一个比率，或者是你的多少的一个要求，所以这两者摆在你面前的时候，啊，你是一个有一个天平在当中，你是哪一个啊比较重比较轻，哪一个先选哪一个后选，哪一个你要求的多？ 哪一个要求的少？而在我们属于一个活在物质世界里面，我们也是一个身体，是一个物质的人嘛？对不对，我们说实在的，基本上我们呃都应该说要活下去啊，要活下去。首先呐，讲的实在，首先你要活下去，首先，首先，首先就是你需要有经营，对不对？你没有经营，你怎么活下去啊？ 你单单靠这是说你的文人文意识很高，然后你很聪明啊，你很有智慧，那怎么样？你皮包骨啊，呵， <laughs> 没有东西吃，你早晚你是一命呜呼嘛，对不对？但是我们这样讲，又好像说，哎，这样我们不看重我们人的人文精神层面，我们不看重属灵的层面啊，这样又好像不对了啊，但是。 我们要认清楚，我们不能有所的偏差，因为圣经明明的告诉我们，就是说，智慧和经营其实都存在，也是需要，不过是智慧胜于经营。所以这个是我们需要很认清楚的。但是按照现实的这个环境里面来说，今天我们看得到，像你的孩子，你要给他报读的课程，那基本上。 啊，你要也也要给他报读的课程，你要给他选的科目这些等等，为了他前途，基本上你都是选的什么选选人那一些经营啊，分量比较高比较多的，对不对啊？来去选，那好像那些人文啊，什么哲学啦、人文啊、社工啊、舞蹈啊这一类，讲的实在哦，就是比较啊冷门一点的，或者报的人也。 少的，竞争也不大的，啊，我们讲的实在一点，有些时候是呃勉强啊啊，你就是读这科啊，勉强委屈一点去读它，对不对？啊，没有多少的选择，对对对啊，你可可能就这样。除了有一些人真的是他有这样的一个负担，有这样的使命，有这样的一个兴趣跟意愿，他们就选的这些科。否则的话，假如呃。 呃，是真的有的选择的话，有一些，其实说有多少人会选择科目，这些的收入都会少了一点，低位啊也会少了一点啊，被人家看为价值的也是少了一点，对不对？而步入社会的时候，哦，说实在的也是，这呃呃这些的这个呃这方面都是有一个偏差啊，都有所的不同的待遇，对不对？ 所以你进入社会，什么东西什么都是呃高薪水的，啊，然后有更多经营的，其实都是更多人是一窝蜂而去的，啊，所以啊，我们现实的角度其实就是这样，但是现实是归现实，但是今天既然你作为有信仰的人，啊，你是在意呃我们灵性属灵生命的人。 那圣经许多地方都教导我们是要做有智慧的人。那我们就是有一个空间给我们去做一些反复的一些的思想。今天你作为一个基督徒，说实在的，你的人生的这个轻重、先后选择多少的要求，你作为一个基督徒，理当就是你的智慧啊胜于金和银。 比方讲，我们更看重人文的素养，我们看重我们属灵的生命，这应该是这样的。但是现实今天的教会信徒是这样吗？我就不以为然。啊，不过我们总不能，啊，就是看到圣经不管它，我们按照圣经说智慧胜于金银，我们就要自己来去做一个反省。你是哪一个表格？智慧。 经营哪一个表格？你的时间放更多是在追求智慧的人的事上，还是在这个呃经营的事上？你的精力哪一个付出啊，是放在智慧属灵人的事上，还是在这个经营的事上？你的人际啊人脉，你是追求哪一方面？你讲的话啊，更多是属灵的话，还是这些的？ 经营的话，你买的书更多是这些还是这些啊？你啊所做的一切的一切，你把它能够的话想得到，你就把它啊放在这这个表格里面填填填，你就大概知道啊你是智慧啊做一个属灵人、智慧人啊是否是胜于经营，还是你是经营人？ <laughs> 什么都是讲金和银，然后智智慧人就放的，呃，比例很少，很少。所以，这是上帝今天对你说的话，也是今天要你做的事。哪个表格，智慧人、经营人，你就把你的一切的一切时间、精力、讲话、书本。 啊，人际人脉等等，填看你放在哪里，就知道你的轻重在哪里。我们一起祷告，天父上帝，我们谢谢主，你有你的经文给我们提醒。很多时候我们会迷失方向，很多时候我们已经失去我们作为基督徒的一个使命跟托付，也忘记我们在追求信仰是为了追求我们成为一个智慧的属灵人。 所以，在这个经文里面给我们一个提醒，我们必须要做一个智慧胜于经营的人。所以，祈求主帮助着我们，认真的去思想。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，来，请鼓励、祷告、支持。 周一三五再见，耶稣爱你，与你同在。欢迎你在评论区写一些你的感想、意见，给予鼓励。